heter Therese. Eh, jag pluggar internationell rätt på SOS, en master här det här året. Ehm, och det är jätteroligt. Det är folk från hela världen eh, och man lär sig jättemycket och eh, utmanas i klassrummet hela tiden.